STLV 改了一个套件的功能，在 STL 档档，我们如何可以快速预览，我们现在可以做到直接使用 STLV 来看，用滚轮缩放、滑鼠左键去拖移方向，按零可以回到。 原始的地方，啊，这样可以快速的预览。如果可以的话，把它整合到我们的档案总管的预览里面，将会是一个很方便的一个好程式。那换一个图档来试试看。 这样不错吧？开启的速度蛮快。